Recording in Progress. Das sagt in so einem kehligen amerikanischen Tonfall. Recording in Progress. Okay, also KKG mit Astronaut. So, genau. das ist genau. eine Broschüre, hast du eben erzählt, die du mitgenommen hast. Ja, aus Bern. Genau. In Bern. In Bern bin ist heute eine Großdemonstration. Ja, bin ich akustisch überhaupt gut zu verstehen? Ja. Gut. Also der Raum halt so ein bisschen, was macht es aber eigentlich ganz, ganz voluminös, alles ganz gut. Ja. Okay. Genau. In Bern ist gerade eine Demonstration zugunsten der Ukraine. Ja. So. Also der Mond ist ja nun völlig extraterritorial, aber hat natürlich auch schon überall Fähnchen stecken. Echte virtuelle und so. Informell, unformell ohne Zwang, na, Zeitdruck, naja, es ist noch was hin, zu formulieren. Was sind die Doppelpunkte? Irgendwie ich, ich lese Doppel, Doppelpunkte eigentlich immer oder verwende die immer wie so Düsen. Sozusagen, wo es ja so durchgeht. Ja, weißt du dann auch, ich sag das ja, ich hatte das ja schon mal als... Ähm vorge oder gelesenen Text als Audiofile geschickt. Da ja. habe ich das als dies gelesen. Ja, das ist klar. Die, die, ne, und dann kommt S. Das ja. war halt ganz schön. Diese, es, die S heute überhaupt noch. Ja. Dieses, also das S ist hier in Punkte aufgelöst und dann die S heute überhaupt noch. Ja, das ist die Frage. Und äh, was, warum ist das jetzt äh, formulier zur Druckdüse formuliere? aufforderungsmäßig Düse und äh, Formulieren, Möglichkeitsdüse, geht die, ist heute überhaupt noch, frei und willig, frei durch willig, farbig schwarz durch auf, durch weiß, under construction, Sichtbares zu produzieren. Geht es heute noch, Sichtbares zu produzieren? Das ist ganz witzig, weil es ja aufs Unsichtbare ankommt, ne? auf das, was dahinter ist. Oder? Ja, oder was nicht sichtbar ist oder daneben ist, ja dahinter, genau. daneben oder sonst was. Man also Transparenz sieht. macht unsichtbar zum genau. Beispiel, genau. finde ich. Und, ja. Oder die Transparenz ist schwarz, das hatten wir auch. Aber es geht, es geht ja eher heute Sichtbares zu produzieren, das Unsichtbare oder, oder das, Unsi das Sichtbare ist, ist äh, der Verunklärer, der Verunklarer. Man Gut, sieht einen Krieg, aber es ist äh, was anderes, oder? Ja, ich wollte jetzt nicht so darüber philosophieren, sondern eigentlich in diesem... Ähm, Nur lesen. Äh, genau, wie so eine Einführung in das künstlerische und kunstbasierte Forschen bringen. Und dann habe ich mich einfach, es ist eine Auseinandersetzung mit der visuellen Kunst, also mit dem, mhm. visuelle Kunst ist ja ist ja eben etwas sichtbar machen, was, was man mit den Augen, also der, der Betrachtende mit den Augen wahrnehmen kann. Ob das nun ein Text ist oder ein Bild oder ein Video oder ein Film. Und mhm. ähm, das war eigentlich eine Annäherung daran. Und mit dem Dienst, da kannst du auch immer noch diesen Dienstag irgendwie schnell assoziieren. Dann bist du auch irgendwie mhm. ganz schnell beim Kunsttalk. Dienstag ist mal. Genau. Aber ich bin auch im, kann man informell, unformell, ohne Zwang und ohne Zeitdruck formulieren. Das ist so äh, tatsächlich. Also irgendwie habe ich immer andere Sachen schon so in meinem Nacken, auch obwohl ich eigentlich sagen könnte, egal. Also ich habe überhaupt nicht so ein, ich habe eigentlich keinen Zeitdruck außer dem, den ich mir selber mache. Das ist schon so. Etwas werden zu lassen, ja, das ist etwas werden zu lassen, welches als visuelle Kunst und künstlerisches sowie kunstbasiertes Forschen erscheint, also es kommt Forschen werden zu lassen. Entwürfe, Entwicklungen, Baupläne, Mindmaps, Verfahren, Methoden, Stoff und Dinge, also die dazu zählende, zum Forschen zählende Gegenstandssammlung, Skizzen, Konzepte zu Konzeptionen, Konstellationen, Kompositionen, Installationen, Inszenierungen, in Stand- und Bewegtbildern neben Screenshots scannen, Videostill-Femen, Videostill-Femen, was ist Femen? Ähm, das ist so ein, wenn du da draufklickst, ist es ein äh, Video von äh, so jungen Frauen, die so eine Aktion machen. Ach, die Femen, ich weiß, die, ich kenne die. Das sind äh, äh ja, aber jetzt in war Kirchen, zurück, war, ist da nicht mabusig. Geworden? Ist nicht gefunden worden. Jetzt muss ich irgendwie zurück. Da bist du also auf was, entweder hat das wirklich nicht funktioniert oder es ist, äh, auf Femen musst du klicken. Ja, ich hatte. Ja. Nochmal. Solche nicht gefunden. Oh, das ist blöd. Da mhm. ist ein mhm. Fehler. Fehler auf das Link. Mhm. Aber eigentlich ist das ein Video von jungen Frauen, die sich auf dem Rücken ähm, bestimmte ähm, ähm, Begriffe schreiben oder Worte schreiben und eigentlich machen sie das wirklich alles, damit es nicht ähm, pornografisch wirkt, weil sie natürlich nackte Oberkörper haben und mhm. das ist eigentlich auch gegen ähm, gegen dieses ähm, körperliche Identifizieren oder auch gegen ne, alles Bloßlegende, gegen alles Pornografische. Ja. Das Abschätzen, abschätzend, abschätzige, ähm, bewertende. Hm, ich notiere mir das gerade, dass ich de, diesen äh, Link, aber das ist eigentlich ja ganz witzig, dass das ähm, nicht auf die eigentliche Seite führt, führt, sondern dass diese Seite dann nicht aufrufbar ist, äh, dass der Link irgendwie defekt ist. Den muss ich dann noch neu mhm. eingeben und neu ver, äh, ja, wieder, weißt du, so verkuppeln, ne? Mhm. liegende 8, verlinken, dass es gut funktioniert. Ja. Bild eher. Ja, ich habe ja mal, habe ja äh, eine Sammlung von Bildern, wo Frauen fotografieren und äh, wenn sie direkt zurück fotografieren, diese Schussrichtung umkehren im Grunde. Mhm. Das äh, finde ich auch nötig. Vor allen Dingen, wo also äh, Landschaften, Dinge, aber auch Körper immer dazu dienen, dann äh, sozusagen in Kompositionen zu, gebannt zu werden und äh, ähm, der, der Gestaltungs, Gestaltungsabsichten unterworfen zu werden, jedenfalls im Bild. Nicht? Und das ist so, so seltsam. Irgendwann fängt man an, das so, so doof und so dumm zu finden. Nicht? Also, dass irgendein gegen, uninteressanter Gegenstand dadurch äh, interessanter gemacht werden soll, dass dann auf einmal überhaupt eine Frau, eine modisch gekleidete Frau, womöglich eine nackte Frau, da äh, ein, eingefügt werden. Nicht? Das äh, von daher finde ich das mit dem Bild eher eigentlich ganz gut. Ob, obgleich, da finde ich, find ich, da kann man gut den Link dazu ziehen, ähm, zu, zu den Bildmotiven, die ja in erster Linie Frauen sind, die von Männern gemalt wurden. Und das ist ja auch wirklich so ein Klischee aus dem, denke ich mal, 18., 19. Jahrhundert, dass äh, der Künstler dann seine Modelle hatte, nach denen er malte und ich, da, darum rankt sich ja auch viel Mythisches oder viel, viele Wunschvorstellungen. Ähm, ja, die, du hast es so schön, du hast auch irgendwie geforscht zu der <laughs> Orgiastik und diesem ganzen, da, da ranken sich ja auch diese ganzen Mythen darum, was sie wohl in diesen Ateliers gemacht haben, wie und wo. Und ähm, äh, ich glaube, dass das einerseits ähm, sehr idealisiert worden ist, dieses Künstler- oder Maler-Dasein. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Werke produziert für Männer, die die abgenommen haben, weil die das Gleiche angeregt hat oder die darüber, ja, sich verständigt haben. Also es war so ein Kanon bestimmt, der, der auch so eine, ja, wie, wie, du kannst es doch besser ausdrücken äh, der das Gleiche sublimiert hat, was so die, diese Männer äh, ja, mochten. Ja, es ist, äh, also wenn man dann äh, reingeht, gibt es natürlich ähm, Selbstdarstellungen auch, natürlich, also Frauen, die sich fotografieren, die äh, andere Frauen fotografieren oder auch äh, malen und ähm, die sind eigentlich also es gibt ja so, dass man das also auseinander äh, deuten kann, wer, wer, also dass man das unterscheiden kann. Ich finde es oft nicht. Und ich finde, äh, es gehört so in dieses große Spiel, ähm, äh, dass, dass man also in der Mode auch sehen kann, dass also so äh, Zugänglichkeitsspiele, dass man Zugänglichkeitsspiele nennen kann. Nicht? Und das ist also ein großes Spiel der Abwehr und der äh, Öffnung des Anlockens, das Begehren wird geweckt und gleichzeitig muss es ja gefiltert sein, dass also nicht, dass es also nicht sozusagen so breit wie es sichtbar ist auch äh, gemeint ist und so, dass also äh, all, all das ist, ist ein riesiges strategisches und taktisches Feld und ähm, von daher bin ich eigentlich vom, vom Verurteilen, außer bei eben so, wenn es so offensichtlich ist, bin ich eigentlich weg. Nicht? Das, äh, man, man, man äh, wenn man also diskutiert, dann ist eben auch unglaublich viel äh, Autokreativität damit drin. Nicht? Also es gibt äh, Männer und Frauen, die sich natürlich gestalten wollen und dass sie dazu nehmen sie die Mode unter anderem. Nicht? Und dann gibt es eben Leute, die das extrem eigenwillig machen und welche, die sich das Image sozusagen für teures Geld bei irgendeinem teuren, teuren äh, Modedesigner verschaffen. Also es ist extrem breit und ähm, in dem Moment, wo, wo man schon was sagt, also Anita sagt zum Beispiel, was, äh, bei dem Kleid hat wohl wieder das Geld für, für einen Stoff gefehlt, <laughs> nicht so, das ist halt sowas, ähm, wo man sich fragt, warum die Männer sind voll angezogen, die Frauen frieren oder was soll, was ist hier jetzt äh, der Sinn? Aber andererseits ist es natürlich, dass die ähm, das, das auch äh, äh, meinen, sich, sich so, äh, so, so äh, definieren zu wollen, aber auch nicht. Also es ist, also es ist, eben, es ist eben sehr äh, diffus mit der Zeit. Nicht? Also ich habe da ja, ich habe ja viel dazu gesammelt, nicht auch was Ornamentik äh, am Körper macht. Jetzt ist, hat sich die Ornamentik vom vom dünnen, äh, schleierartigen Kleid auf die Haut selber zurückgezogen durch die, äh, durch die Tattoos. Und dann kann man die Haut zeigen. Sie ist im Grunde von innen her fast bekleidet, also weil, der, weil die Farbe unter der Haut liegt. Ähm, und äh, ist schon sozusagen die, die Haut berührt, nicht? Äh, selbst wenn man nur sozusagen das Bild kennerhaft äh, nachfährt. Nicht? Also da ist dann schon eine Zärtlichkeit drin, äh, die sowohl äh, kalt und ungewollt sein, kann aber auch eben schon vermittelt durch das Bild, mit dem sich der, äh, der die Trägerin ja äh, identifizieren. Also es ist jede, jede Form von Nähe und Fremdheit ist, ist in diesem Zusammenhang möglich. Also ich habe es eigentlich ähm, aufgegeben. Wobei ich finde, finde immer noch, bin ja öfter oder oft auf, auf mit dem Paddelboot äh, dann eben auf FKK-Plätzen gewesen, ähm, wo, wo, wo ich es immer noch am allerangenehmsten fand. Nicht? Also äh, Nacktheit für alle und äh, dann <laughs> auch Bodyshaming, völliger, völlig sinnlos. Das, also das ähm, war dann nachher, also ist eigentlich so mein, mein Resümee nicht aus dem Ganzen. Und bei den Femen finde ich das sehr, also ich erinnere mich jetzt, äh, wenn die auf, die, äh, auf, auf den Oberkörper eben in roter Schrift ihren Protest äh, eintragen und äh, zeigen, dann haben sie einerseits ein unglaubliches Aufmerksamkeitsding, finde ich, äh, geschafft. Also äh, da guckt jeder hin und jede. Nicht? Und anstatt also im Grunde eine äh, eine erotische Darbietung äh, zu sehen, sehen Sie die Protestinschriften, die da hervorschreien. Ne? So, das mhm. finde ich eigentlich äh, äh, gelungen. Wobei, die hatten ja dann auch so eine Phase, soweit ich mich erinnere, wo dann andere Frauen sagten, ja, aber eigenartigerweise sind es immer die Hübschen, ne? die sich hier präsentieren. Ne? Also es äh, tritt keine Frau auf, die äh, mit, ihrer, äh, mit ihrem Oberkörper, mit ihren Brüsten unzufrieden ist. Nicht? Das äh, ist, äh, hat sich dann, glaube ich, auch teilweise geändert. Mhm. Aber es, das ist dann wiederum ein Ding Frauen zu Frauen. Also, und das ist eben etwas, was für, was für mich als Mann nur teilweise sichtbar ist und was aber eigenartigerweise immer unter diesem riesigen Schild äh, der Frauensolidarität abgedeckt wird. Nicht? Also was mhm. also da von Frau zu Frau läuft, das kriegst du mit, wenn du äh, im Alltag mit, mit Frauen redest, wie die äh, sich über eine Kollegin oder eine äh, die Enttäuschung mit einer Freundin oder was auch immer äh, verhalten, äh, dann äh, merkst du also, was da für unglaubliche Spannungen sind, nicht auch Tochter, Mutter und Geschwister. Also es ist wirklich, <laughs> das ist das ist in der in der der Gender-Diskussion völlig zugedeckt. Nicht? Also, ja, das ist genau das Ganze mit Versöhnung, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit. Das ist, wird so als, äh, als oder Solidarität und äh, äh, loyal sein, das wird so wie vorausgesetzt, wird so hingestellt und dann ist das so. Und auf der anderen Seite polarisiert das ja sehr gegen diese Singularität, äh, abgrenzen, differenzieren, unterscheiden, ähm, besonders sein, hervorheben, äh, herausstellen das erlebe ich auch. Das ist ein großes Spannungsfeld und ich würde sagen, auch unter diesem ähm, die Frauensolidarität, was dann auch so hochgehalten wird als der Feminismus. Wir haben bald wieder den 8. März, dann ist es wieder das Thema, es treibt die Frauen wieder auf die Straße. Ähm, da bin ich ganz froh eigentlich, weil es auch ganz viele junge Frauen auf die Straße treibt und da ist schon so ein bisschen so ein Solidaritätsgefühl spürbar. Aber es ist auch wirklich, man geht auf die Straße und äh, ja, es ist, es ist, es ist eigentlich sowas, dass ich das, das, das, das an einem Tag im Jahr wie Muttertag oder Vatertag ist dann ja dazu gekommen, <laughs> wie das auch so, die kriegen so ihren Tag mhm. und damit ist es auch dann gleich vergessen. Es wird dann noch so ein kleines mhm. Medienspektakel drumherum geschrieben und dann war es das auch. Letztendlich aus meiner Wahrnehmung, ich kann auch nur für mich sprechen, jetzt im Moment hier, hat das noch, noch nicht so viel bewirkt oder äh, ich habe das nicht bemerkt. Äh, man müsste jetzt wirklich ähm, andere Generationen fragen, unbekannte Fragen, die jetzt nicht in unserem Dunstkreis sind, ähm, was sie meinen, wie die das wahrnehmen, wie die das sehen, wie ähm, die das erfahren. Ich gehabt noch sowas, mhm. wo du das mit dem Tattoo gesagt hast. Da hatte ich etwas, ähm, ja, ich glaube aber, dass diese Tattoo-Welle, die ist so ein bisschen vorbei, habe ich, meine ich. Mhm. Ähm, was jetzt kommt, ist dieses, äh, den Körper ähm, plastisch zu formen, das heißt operativ zu verändern. Also das, was nicht passt, äh, anzupassen, also den Körper zu modulieren, sodass er einem bestimmten ästhetischen äh, Ideal von Selbstbild oder Repräsentation entspricht. Und ähm, wenn ich mir da so die ästhetischen Anführungsstrichen Vorbilder anschaue, äh, die, die, die da jetzt kommen, dann finde ich das manchmal schon, dass, also vielleicht bin ich da auch, das gruselt mich manchmal ein bisschen. Aber ist, ist aber auch nur ein Teil von Frauen, also weil wenn man so im Alltag steht, man sieht ja so unglaublich viele äh, verschiedene Verhaltensweisen und äh, Frauen, die tough mit der Motorsäge da stehen und <laughs> was auch immer oder mhm. die, äh, die äh, sich, sich also äh, ähm, in, in, der, in, der, äh, modischen Selbstverstellung äh, weit, weit bewegt haben, aber dann plötzlich trotzdem äh, über all das hinwegspringen und einfach auf eine wie, wie, die Gegebenheit es verlangt, dann eben präsent sind und äh, so oder so mit anpacken. Und also, äh, also je, jedes äh, ist, ist, ist drin und äh, bricht Vorurteile <laughs> ununterbrochen. Und das finde ich auch ganz schön. Nicht? Also äh, ja, einfach. Gilt das denn äh, heute noch? Gilt denn heute noch gehen wir noch weiter? Was? Hm? Ja, gilt denn heute noch der Spruch, Kleider machen Leute? Ja, sogar fast mehr. Mhm. Aber auch nur für es gibt, ich weiß nicht, in einer Zeitung hatte ich hier eine, eine Künstlerzeitschrift, wo dann einer, äh, weiß ich, eine, eine, lange, lange eng gedruckte Seite darüber philosophiert, wie er mit seinem an, äh, am New Yorker Blick äh, geschulten Outfit, das also bestimmte Subkulturen mit einbettet und äh, äh also von, von Musik bis, also das welche Gang da, damit äh, gemeint sein kann und so. Das alles ist, äh, und er geht auf die Straße und die Leute sagen, dann sehen die einen Typen, der irgendwie ein bisschen verlottert rumläuft. <laughs> Und dann, <laughs> äh, also diese, diese, dieser Unterschied, das ist eben äh, krasser als damals. Also wie wird die jeweilige Kleidung gelesen? äh, ist, glaube ich, äh, bei der ganzen Differenzierung, die möglich ist, ist, glaube ich, das, äh, der Haken an der Sache. Nicht, du bewegst dich dann äh, wahnsinnig ausgestattet, also in, <laughs> im falschen Umfeld und schon sie, kriegst du nur noch ratlose Blicke. Nicht? Äh, <laughs> genauso. Und, ähm, und dann gibt es eben die, die meinen, sich für bestimmte Szenen äh, an, angleichen oder das nachmachen zu müssen und äh, entfremden es dann dem aber auch gleichzeitig wieder. Also es, ich denke, es, es ist so tatsächlich so, Kleider machen Leute, es gibt gibt, äh, wenn du äh, sozusagen eine Hochzeit ohne Brautkleid machst oder eine Hochzeit mit Brautkleid äh, und so, das sind, glaube ich, schon alles äh, sehr, sehr deutliche Signale, nicht? also wo du stehst auch und oder eben auch nicht, ne? oder eben auch nicht. Mhm. Kann also, ich weiß nicht, äh, <laughs> ne, eine Hochzeit von einer äh, Judo, äh, äh einer, einer Frau, die in Kampfkunst groß ist, nicht? die, äh, ihre ganze Gruppe, diese ganze Szene war da. Mhm. Und dann haben die da eine Kampfaufgabe gestellt. Und dann, <laughs> dann war das Problem, dass sie eben Brautkleid anhatte. Dann hat sie dann tatsächlich im Brautkleid gekämpft. Und das war so widersinnig, aber auch <laughs> so für, für einen visuellen Eindruck so formreich. Ne? Ja. <laughs> und, und lustig, selbstironisch. Äh, keine Ahnung. Also es war eben für eine halbe Stunde war auf einmal diese ganze Hochzeit äh, verdreht, weil die Lebenswelt von der Frau und äh, die, äh, dieses äh, Kleid äh, passten nur mäßig zusammen. Nicht? Also wahrscheinlich haben, hätten alle da gesagt, ja, Brautkleid, natürlich. <laughs> Aber, dann spielte, spielte das eigentliche Interesse plötzlich rein und äh, äh, dekonstruierte den, das dekonstruierte sich sozusagen gegenseitig. Das bringt mich auf eine Idee. Vielleicht sollte ich mir wirklich auch noch so ein Brautkleid mit so einem äh, weißen Schleier besorgen. Und jedes Mal, wenn ich dieses weiße Kleid anhabe, dann geht es irgendwie um kunstbasierte Forschung. Dann weiß jeder genau, wenn er das Video anguckt, ah, die spricht jetzt wieder um kunstbasierte Forschung. Dann steckt ihr lieber Blumenkohl in die Ohren <laughs> oder so. Wie bitte? dann steckt ihr lieber Blumenkohl in die Ohren oder irgendwie was äh, Befremdendes. Ja, genau, und den Blumenkohl, den stecke ich mir dann in die Ohren, wenn es um künstlerische Forschung geht. Und ähm, wenn es um kunstbasierte Forschung geht, dann habe ich ein schwarzes Kleid an. Also, das wird aber eine Umzieherei hier. Das wechselt doch hier von Satz zu Satz. Ja, das ist natürlich schwierig. Aber man könnte das ja schneiden. Da könntest du das immer so aneinander schneiden, ne? Ja, oh Gott. Ja, ist dir das die viele Arbeit wert? <laughs> Also, ich weiß nicht. Ja, jetzt sind Aber wir gut, schon wieder bei dem, bei dem Wertaspekt, bei dem eigen, ästhetischen Eigenwert, ne, dem ästhetischen Denken ja. und dem sogenannten Mehrwert. Und dann wird dann gleich so abgewunken, ah, oh, ist, es, ne, ähm, ist es dir das wert? Ähm. ja, also ich meine, äh, lange Fingernägel bei Frauen, die äh, äh, ziemlich viel Schreibmaschine schreiben müssen oder Tastat an der Tastatur sitzen. Mhm. Ne? So sozusagen diese tief durchgebogenen Finger, die dadurch entstehen. So. Ja, aber da bin ich... Äh, da, Was haben denn die langen Fingernägel jetzt mit der Kleidung zu tun? Weil das natürlich ein, Mo ein Modeaccessoire ist wie Kleidung. Das signalisiert was. Ja, die, ja. Die, die, geben da irre viel Geld aus. Das ist äh, nicht billig lange, äh, unglaublich gepflegte, bebilderte ähm, Fingernägel zu haben. Die sind ja künstlich angesetzt teilweise. Mhm. Oder vielleicht sowieso. Da lebt ja auch eine Riesenszene von. Nicht? Es gibt also da. Nagelstudien sind dann Nagelstudien. Nagelstudien. Ja. Ja, genau. Dies ist jetzt aber ein Forschungs. Ja, wir sind hier bei Skizzen, Konzepte und Konzeptionen, obwohl das ist es ja auch, ne? So, ja. Ähm, ja, es ist, schult die Aufmerksamkeit. Also zu sehen, wer macht gerade was. Und ich äh, versuche unauffällig luschig zu sein und äh, mich also in meiner alltäglichen Selbstdarstellung äh, im Grunde rauszuhalten. Das interessiert mich nicht. Das äh, bedeutet Mühe äh, an der falschen Stelle für mich. Und äh, ja. Gut, du machst lieber Aufräumen und Verwalten der Objektpakete und Dinge, <laughs> genau. die geschaffen werden, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich bin, das ist sicherlich, äh, ist das auch natürlich äh, an, an den anerzogenen Rollen dran lang. Aber es ist irgendwie nicht so mein Feld. Also das daran weiterzuarbeiten, das ist für mich nicht so wichtig. So. Ja. Okay, also da ließe sich noch wesentlich mehr, aber wir sind ja jetzt hier an <laughs> diesem Teil. Also wir waren jetzt bei welchem Wort? Femen. Bilder im fotografisch vor dem Objektiv der Kamera, im Video, in den Projektionen am Bildschirm oder an der Leinwand. Texten. Nicht Bücher, Text und Texten, nicht Bücher als Kataloge ausdrucken lassen. Aha. Was ist das? Also Bücher als Kataloge ausdrucken lassen? Eben nicht, sondern virtuell, also oder beziehungsweise im, in der Datei lassen. Ja, das ist, äh, ist ganz gut, dass du das so liest. Ich meinte das eigentlich so Text, Text, Texten, Kontexte schaffen, Circumstances mhm. schaffen, nicht Bücher und ähm, also eben nicht Texte für Bücher schreiben und diese Bücher äh, eben auch nicht als Kataloge ausdrucken. Das ist, weil ich gedacht habe für, Kunstausstellungen oder gerade im Künstlerischen geht es ja gar nicht so sehr ums Buch, eben das Kunstbuch schon, aber häufig auch um Kataloge, die irgendwie bestimmte Ausstellungen begleiten mhm. oder bestimmte Künstlerleben begleiten oder wie die eben, äh, dann ähm, gedruckt werden und verteilt werden oder äh, verkauft werden und so weiter. Und äh, es ging mir da, da um dieses, ähm, ähm, das schon mit dem mit dem Ausstellen und Ausstellungen hat also das ist ja immer so ein, so ein Punkt, der anvisiert wird bei den Künstlern, die nächste Ausstellung dafür vorzubereiten, zu machen. Entweder ist es eine ähm, Einzelausstellung oder mit mehreren Künstlern eine Gruppenausstellung, entweder ist es thematisch vorgegeben oder man bewirbt sich oder oder oder. Ähm, und es ging einfach, einfach darum, so neue ähm, Ausstellungsformate zu finden, ohne dass es die künstlerische Praxis und ohne dass es das Forschen und ohne dass das alles unterbrochen wird. Also dass man so wie so durch, das so durchziehen kann. Was wir im Prinzip ja, ja. ein bisschen entwickelt haben mit dem ähm, Kunsttalk. Und jetzt habe ich versucht, das nochmal ähm, so textlich zu rahmen und mir nochmal so zu vergegenwärtigen. Mhm. Und da war das einfach Texten. Ähm, Texten ist, ist jetzt nicht im Sinne von Werbetexten gemeint oder Propagandatexten oder Manifeste nur Texten, sondern ähm, die Verbindung immer wieder zu schaffen, die Verschränkung zwischen dem Bildmaterial und dem schriftlichen Material. Das ist mir irgendwie sehr wichtig, das zu verschränken. Also, dass wir die so Hashtags finden, ähm, die das gut auf einen ähm, knackigen Begriff bringen und mit denen man dann so sich so weiterhangeln kann, die so auch Orientierung mhm. bieten. Also die, ne, ach ja. da gehört das hin, dazu gehört das, ach daran bist du, ähm, ja, daran schaffst du und arbeitest du im Moment und dann kann, ja, geht das so weiter. Also Kataloge sind ja, dienen ja auch dem Handel, nicht? Also wo ist ein Bild zu haben, zu finden, welche hat er überhaupt gemacht? Also es ist im Grunde so eine Bestandsaufnahme. Ja. Und dann kann äh, Galeriearbeit besteht eben viel auch in Vermittlung, dass also der Galerie, Galerist bestimmte Sachen besorgen kann. Und äh, dazu werden Kataloge unter anderem ja auch gebraucht. Und ah. ähm, du, du sagst in erster Linie Zusammenstellung. Ja, so finde ich. Also das eben Kataloge. Das, aber das also, ist ja dann hier genau auch eine Zusammenstellung. Das ja. ist im Prinzip ja auch ein Katalog, ne? Also wir orientieren ja auch, also jetzt meinst du den, den wir gerade, was wir gerade lesen. Ja, genau. Ja, da bin ich auch bei äh, jetzt mit meinem Text ähm, so, ich gehe da ja äh, vom, vom Hologrammatischen aus und ja. da ist ja im Grunde jede Stelle enthält den gesamten Katalog. Ne? Also so diese dieses, äh, dass also man, man, in jedem Bruchstück kann man sozusagen immer noch nachgucken, was das ganze Bild, also es wird natürlich je kleiner und je, desto unschärfer oder äh, desto mehr tatsächlich hat man auch Verlust, aber äh, so eine Zeit lang ist so, dass also äh, das, das eben alles beinhaltet. Nicht? So, mhm. und, äh, und von daher In einer Viertelstunde gibt es Essen. Mhm, okay. So, meine Frau sagt, dass äh, wir gleich, gleich essen. Ja, das passt ähm, ja äh, perfekt. Passt gut. Wir machen auch noch ein bisschen. Also mit dem äh, dahinter steckt äh, noch für mich noch eine Idee, die äh, im Deuten von Situationen, also ob das nun psychologisch oder äh, in der Pädagogik oder wie auch immer, dass man also eine Situation, äh, ne, jede, äh, äh, dass man also aus dem Gruppenleben viele Situationen einfach so nehmen kann und, die, alle würden äh, die von den Indizien her was Ähnliches sagen, so dass man also das Gefühl hat, aha, man, man erreicht tatsächlich die, die gegebene Realität und ähm, dass, dass diese, diese Auswertbarkeit äh, von, von äh, Momenteindrücken und das äh, ist sozusagen, wenn wir jetzt hier sehen, ein Textschnipsel hinter dem anderen, dass man das, diesen Textschnipseln eben auch teilweise zu, zumuten kann. Nicht? Dass man sagt, also die Textschnipsel zeigen schon äh, immer aufs Ganze und äh, bilden es auch in gewisser Weise ab, wenn man sich äh, äh in der Interpretation äh, weit, weiter hineinbegibt. Nicht? Das, äh, wäre das, ne? Genau. Ganz genau. Und ich meine, äh, ähm, das, was wir eigentlich jetzt lesen wollten, was aber wahrscheinlich wir nicht mehr schaffen, weil du ja gleich zum Mittagessen gehen wirst, ist das, dass ich dieses hier, das ist ja ein ewig langer Thread. Da habe ich äh, sehr lange, es geht noch um die Perspektive, also es geht zurück bis ins, äh, ins Mittelalter und springt dann wieder mhm. vor und springt in andere Kulturen und kommt dann wieder. Und es geht immer so um die Kunst der Kunsttherapie, das irgendwie mit der Forschung zu verschränken. Und äh, ich habe mir jetzt überlegt, dass es, weil es so lang geworden ist, was man kaum mehr an diesen Textschnipseln wirklich so lang runterlesen kann, dass ich das wieder auseinandernehme. Und nachdem, weißt du, bis zum Rasen habe ich ja schon dir vorgelesen, dass ich nach dem Rasen ähm, das abschneide, also diesen Thread cutte. Mhm dieses Video, was wir jetzt hier aufnehmen, das darunter fasse und das ist dann, damit ist das jetzt erstmal als, als Einleitung in dieses künstlerische, kunstbasierte und äh, experimentierende Forschen äh, eingeführt. Die Hochzeit kommt auch mhm. vor, wie du siehst. Ähm, Liegende Acht die liegen ich auch toll. Auch Du hattest ja in einem Tweet gesagt, also ob denn sozusagen eine, eine liegende Acht mit nur eben nur zwei Flügeln ausreicht. Äh, das fand ich auch sehr, äh, sehr bezeichnend und äh, ja, weil diese nicht? Genau, weil diese liegende Acht, die kannst du ja über jeden Buchflügel, der so ausgebreitet ist, im Prinzip immer so ganz lange kreisen, du kannst ein bisschen in die Höhe gehen, du kannst ja auch hm. vertikal. Das kannst du alles machen, aber ich denke, du bleibst damit ja immer so ein bisschen in der eigenen Suppe. Oder wie wir jetzt, wir beide, wir, wir, wir können ja auch als liegende Acht das ähm, gut bewegen und man bleibt dann aber immer in, in sowas wie. Äh, Kupplung und Verbindung und dieses mit der Hochzeit ist ja nochmal der Motor, der in die Karosserie kommt, der das Ganze antreibt, damit es vorangeht da ist schon, ähm, da liegt schon einiges. Und was mir dann irgendwie wichtig ist, dass es auch so um das Feine, Kleine, das Mikromäßige, das Stille, das Leise, das Alleine, äh, das Solo, Singuläre, das, ja, dass das eben auch darum geht und nicht nur um das, ähm, äh, viele. Hm. Auch, auch so inneres Äußeres ist an der Stelle nicht mehr wirklich. Also man kann ja immer sozusagen, Nein, wenn man sagt, ich will was Neues, ich will, will Zukunft, ich will Next Society und dann kann man ja sagen, okay, also ich muss immer wieder über das Gegebene hinausspringen, ich muss immer und äh, zu merken, dass dieses Hinausspringen also auch dadurch gelingt, dass man also sich vertieft, dass man also kleine äh, äh, Begebenheiten dann auch genau nimmt, nicht, dass es einem nicht egal ist, äh, dass man eben Salz reinschmeißt, sondern dass es eben bewusst ist, was man da tut und dass es eben möglicherweise ein, ein spezieller Vorgang ist und, und, und, und, nicht, dass, dass man Dinge nicht auch einfach ähm, ähm, un, also das, das Beachten kann dazu führen, dass man auf einmal ganz andere Sachen sieht im selben, im selben Feld. Genau, und hast eine, eine Flasche aus deiner Installation in deinem Atelier mit, mitgebracht. Genau, nochmal mit äh, einem äh, Urmeersalz äh, gefüllt. Ist aber noch nichts passiert. Urmeersalz, das ist auch toll für, für äh, genau, für, für ja, Steinsalz, was da hier in der Gegend ja überall in riesig kilometerdicken Schichten äh, da ist. Nicht? So. Ja, und die Sache ist aber, das war eine ehemalige Essigflasche, die ich sehr gründlich ausgewaschen habe. Aber äh, ich bin, die sehr dick ist vom, mhm. vom Glas her. Ich bin gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Und sie hat nur einen ganz kleinen Ausgang hier oben. Ja. Und ähm, da hat sich nur erst ein ganz bisschen abgesetzt, aber ich glaube, das ist vom Einfüllen noch übrig geblieben. Mhm. Aber so, so ein Rand an der Tülle, wo es so ausgießt, da, da kristallisiert das schon ein bisschen, also wuchert es schon ein bisschen und mhm. bewegt sich schon was. Und jetzt, wo ich es in die Hand nehme, steigen kleine Blasen auf. Also ich glaube, dieses in die Hand nehmen macht dann auch noch etwas, also lässt ja, Blasen. Das ist schon aktiv und auch wenn das zunächst äh, nur eine ganz kleine Verdunstungsfläche hat, durch ja. das Salz kriechen wird diese Verdunstungsfläche ja groß. Mhm. Die vergrößert sich ja also von Kristall zu Kristall, sodass man zunächst also eine ganz langsame, ähm, einen ganz langsamen Prozess hat, der dann aber sich schon auch beschleunigen kann. Ja. Also ist eben aber es geht ja eigentlich auch drin. Es, es geht eigentlich nicht mehr um, um Beschleunigen. Also das wissen wir ja, dass man das beschleunigen kann, indem man Wärme zuführt, dann geht es schneller. Ähm, aber letztendlich lasse ich das jetzt hier so, wie es ist. Und ja. äh, das läuft immer so parallel nebenher. Das finde ich wunderbar. Es kriecht. Das, ich muss also wenn man es beachtet, so, dann hat man ja von Tag zu Tag eben ein, ein Mikro. Äh, Eindruck mehr, nicht? Mhm. Aber auf Dauer ist es wie so ein Zeitraffer. Ne? So. Und das ist genau. eben auch, äh, das, das ist dann umso leichter zu genießen, je, je mehr Zeit man also investiert und dann sind eben drei, vier Monate eigentlich. Das macht man ja bei Zimmerpflanzen zum Beispiel ähnlich. Eh ja, also die Sache ist so, dass ich nicht kann. vergessen darf, das zu fotografieren, ähnlich wie draußen auch, ja. wobei ich jetzt wirklich mit dem draußen, draußen der Witterung, also das ist nicht der Witterung ausgesetzt, dieses Glas, ich habe aber eine Installation draußen, die ist der Witterung ausgesetzt und da darf ich nicht vergessen, das zu fotografieren, also zu dokumentieren, weil das merke ich eben auch so in diesem, in dem, ähm, gemeinsam tun oder äh, viel im Internet sein. Man äh, verfolgt zwar bestimmte Dinge, mhm. an denen man interessiert ist, aber die Fäden, die so nebenher laufen, der eigentlichen Forschung, die mit den Dingen, äh, das, das geht, also ich will nicht sagen in Vergessenheit, aber man beachtet das dann nicht mehr so sehr. Und deswegen finde ich die Idee, die wir hatten, eines Dingepflegepasses, den fände ich eigentlich wirklich mhm. super, weil man dann wie äh, jeden Tag wie dokumentieren muss, dass man sich angeschaut hat, dass man sich um das Ding mhm. gekümmert hat. Äh, ja. Mhm. Ich finde auch jetzt, das kommt, jetzt kommen hier die Rück, Rückkopplungsschleifen, dann die baumelnden Fäden, dann kommt das Foto mit den Fäden, mit dem roten Faden und danach geht es eine Zeit lang auch um Sticken. Nicht? Ja. Und äh, an der Stelle ist eben Sorgsamkeit und das Gesamtbild und äh, sozusagen die, äh, die gesamte Situation wird auf einmal ganz anders fassbar. Ne? Und das mhm. fand ich also eine sehr, sehr schöne Wendung, nicht? Da, äh, die eben diese, äh, <laughs> äh wie das hier im, im, Kloster ist, wenn die ihre Hungertücher gestickt haben, nicht? Äh, mit weißem Garn, mit ganz feinen Stichen, äh, ewig lange dran gesessen, das ganze äh, Nonnenkloster im Grunde, nicht? an einem riesig langen Tisch. Ähm, das, das ist eben auch dieses, äh, dieses, dieses Erfassen verborgener Seiten von, von so Vorgängen, nicht? also durch Wiederholung, durch, ähm, durch den Umgang mit, dem, mit der Widerspenstigkeit des Materials und so weiter. Nicht? Also Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass der Text, den ich im Augenblick schreibe, mir im Augenblick ziemlich viel Widerstand entgegensetzt und mich dauernd fragt, was soll das jetzt werden? Und ich sage, weiß ich nicht. Mhm. <laughs> und das äh, wird möglicherweise keiner lesen wollen oder wenn ich es anbiete, dann eben ablehnen. Aber es ist jetzt erstmal wichtig, diese Arbeit äh, hinzukriegen. Und dann stickt man eben, also ich finde das Sticken eigentlich gar nicht schlecht. Heute habe ich so ein paar Perlen gefunden, heute beim Aufwachen, habe ich mir schnell notiert. Genau. Ja, in dem Sinne, Birgit, äh, wir machen weiter hier und äh, und, und, zu den Stücken wollte ich noch ganz kurz erwähnen, ja, okay. ich sammle ja dieses ähm, Pergamentpapier vom Brotbacken, also dieses Brotbackpapier. Mhm. Und irgendwie assoziiere, also ich habe da schon Sachen mitgemacht, aber ich fand die ähm, nicht so, also die, das ist abgeschlossen, aber die neue Arbeit wird wahrscheinlich sein, dass ich die brokatmäßig besticke. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das wollte ich nur sagen. Nur ist es so, ja. es ist so ein ganz starker Widerspruch, weil dieses Backpapier ist ja eigentlich ein schon äh, äh, sehr filigran und vorsichtig zu behandelndes Papier. Ich weiß nicht, ob das das wirklich standhält, wenn man da viel drin rumstickt. Aber ich probiere das mal. Ich probiere das mal. Das macht vielleicht dann nichts. Dann, ist, dann gerät eben auch was durcheinander oder du findest eben die Möglichkeit, das zu machen. Ich, äh, jetzt habe, habe ich jetzt leider nicht parat, aber ähm, diese Flecken, die bei der, äh, bei der Orakelgeschichte mit ähm, Bernd Plake hier in Lüneburg, ja. da hatten wir ja also dieses äh, Orakeln, freie Orakeln in den verschiedenen Stadtteilen, äh, Tee, Tee kochen und äh, Teeflecken produzieren und dabei reden, äh, dass diese, diese äh, runden Teeaquarelle habe ich ja wiedergefunden. Und äh, das wird hier auch ganz schön hinpassen, weil das also eben äquivalent zum Backpapier ist. Nicht? Das, diese äh, Foto, äh, die, diese sind jetzt eingescannt und werden dann eben auch weiter, weiter bedacht und so. Okay. Können wir noch gerade kurz ja, bis zum Rasen machen, da, weil das da bis zum Rasen ähm, da ruht es ja. dran und dann kann, da wollte ich so gerne so einen Cut machen und dann können wir da unter dem Rasen weitermachen. Okay. Noch ein bisschen, ich glaube, muss noch ein bisschen scrollen. Noch lesen oder jetzt einfach nur scrollen? Also ich kann auch äh. einfach noch schon vorlesen. Okay, okay, ja. Okay, nicht? Also Kontexte, Umstände und um, Kontexte und Umstände, Circumstances zusammen und gemeinsam sichtbar werden lassen, öffentlich für jeden zu beobachten und nachzulesen oder zu sehen und anzuschauen sind. Kopier, zu kopieren, transformieren, heraus und aufhängen für die Öffentlichkeit, genauso wie anderswo ebenso parallel asynchron 10.06 Uhr bis 10.16 Uhr werden es vermutlich heute laufend tun. Ohne Anfang und ohne Ende. Wozu das Ende und Deadline? Es ist ein Datum. Also statt Todeslinie ist es ein etwas Gegebenes. Vermutlich unvorstellbar für den einzelnen Menschen. Künstlerisches und kunstbasiert es, Forschen, passiert und findet statt allerorts, ohne um Wesentliches, Neues Hergestelltes zu differenzieren und zu unterscheiden, Wesentliches zu zeigen, zu machen und öffentlich hervorzuheben. Es wird produziert. Oh, Massen auf Gänsefüßchen. Äh, äh, Pfeile, ästhetisches Denken in Extremen wird zur liegenden Acht und Rückkomplexschleifen, die wir kennen. Viele Bänder, Fäden, und Schleifen zur Hochzeit. Zur Kupplung und Verbindung zwischen Motor und Karosserie. Fein es, klein es, still es, leis allein solo. Singulär, simpel, während draußen der Krieg tobt und die Industrien produzieren, wird hier andauernd dokumentiert, veröffentlicht, gespeichert. Backup, baumelnde, eher lose, in der Luft hängende Fäden, die sich kaum zu überkreuzen, zu berühren suchen auf Höhe der Zeit. Jetzt kommt also roter Faden mit äh, Etiketten dran. Äh, Dialog, Trialog, Polylog. Einfaches Polygon mit 6 bis 10 bis 16 Ecken online berechnen kann heute jeder. Das ist äh, zum Bild, das jetzt nur noch blau sichtbar ist. PDF, Docs, Landing Pages, Inhalte. Infor, also nein, Infor, in Inform, Aktionen auf Höhe der Zeit sind aktuell und jederzeit einzubetten. What's the matter? sammeln, zu sammeln, einzusammeln, zu bündeln oder sonst wie anzuordnen, gleichzeitig gleich parallel, asynchron, mehrere Fäden an Strängen im Blick, im Fokus der Perspektive zu behalten und aktiv mitzumachen. Also immer habe ich eigentlich so das hängende Fäden, aber im Fokus der Perspektive dann sind sie auf einmal so zoom zum Horizont in einen Fluchtpunkt gespannt in meiner Imagination. Dies werden die Herausforderungen sein sich nicht zu akribisch festzubeißen an einem Stück Bildform oder Format oder Porträt und Vorbild. Nur mit einer Hand den Strang der Fäden hochhaltend, mobil für die Freiheit der nächsten Generation, äh, der nächsten Gesellschaften und das Leben der Menschen und Tiere in Europa, wo Krieg herrscht. Weltkrieg, Cyberkrieg, was ist mit den Verträgen, die Frieden garantieren, vergessen. Was ist mit den Verträgen, die Frieden garantieren? Vergessen, lesen und betrachten, entscheiden, solange bis die atomaren Bomben fallen, es wieder so weit nach Phasen des Kalten Krieges, der Krieg, der im Prinzip nie aufhörte, seit Jahrhunderten phasenweise lediglich durch den Wettbewerb überschattet und Pandemie unterbrochen schien, ob es rechts oder links, im Osten oder Westen, Süden oder Norden ist. Die binären Codesysteme 0 und 1 mit Schwarz auf Weiß oder Weiß auf Schwarz oder Grün auf Schwarz setzen sich durch, verbreiten sich extrem schnell mit hoher Geschwindigkeit durch die digitalen Medien, obwohl es die Entwicklungen für Ternärsysteme gab. Das ist ein Hashtag zu dem, was Ternärsystem ist oder äh, Link. Ja, es äh, ist, glaube ich... Dreiwertige Logik und so weiter. Ja, und Deshalb, in, der, in der ehemaligen Sowjetunion gab es halt äh, Bestrebungen in den 50er Jahren mit diesem Ter äh, äh Ternärsystem Computer aufzubauen und, und das, das, Betriebssystem hätte sich auch durchsetzen können, aber dieses Binäre hat mhm. sich hm. halt durchgesetzt. Es ist ähnlich wie mit den äh, Straßenbelegen. Warum ha, sich, hat sich der Teerbelag durchgesetzt oder der Betonbelag durchgesetzt? Also obgleich es noch ganz viele andere Materialien bestimmt gibt, um, um Straßen zu bauen. Mhm. Warum haben sich bestimmte DIN-Normen der, der Schienen durchgesetzt, bei dem Zugverkehr, äh, beim Flugverkehr und so weiter? Warum, und da, das sind so, so Sachen, warum setzt, setzt sich das eine durch und anderes tritt dann einfach in den Hintergrund, obwohl das auch ganz spannende Entwicklungsansätze äh, gegeben hat oder gab. Warum wird dann weltweit so ein Fahrertyp benutzt und nicht ein anderer? Und äh, ja, das sind so, das finde ich mhm. wirklich ganz spannende Fragen. Warum sind manche. Ja, finde ich auch. Warum ist Picasso so berühmt geworden oder äh, fällt jedem sofort ein? Oder Leonardo da Vinci oder andere Künstler, warum haben die sich durchgesetzt, obgleich es auch nebenher ähm, äh, wirklich auch spannende Künstler gibt, die es auch hätte zu, also die hätten es genau zu diesem Ruhm oder dieser Berühmtheit oder dem häufigen Zitieren ja. Mhm. auch bringen können als Bezugsgröße. Ja, das ist, ist, ist, ja etwas, was jeden Künstler beschäftigt, wieso sich das eine durchsetzt und das andere nicht. Das hat jetzt nichts mit Strategien und mhm. Marketing und all diesem zu tun, sondern einfach geschichtlich betrachtet, äh, warum ist zum Beispiel diese ganz, das ganze Wissen der Frauen zum Beispiel in den Klöstern oder, oder auch diese ganze christliche Frauentradition, warum wird die so wenig berücksichtigt? Ne? Hat vielleicht äh, Chancen, äh, nächste Zeiten zu bestimmen, ausreichend Gerechtigkeit. Vielleicht, dass das also, dass man, da ist ja so viel Ungerechtigkeit drin in der Geschichte, dass sich das also vielleicht ausgleichen lässt, aber man, man weiß es nicht, nicht, wie das jetzt kommen wird. Aber warum, was ist, warum, es gab Elektroautos äh, in Konkurrenz zu Benzinautos, nicht? Äh, die Benziner haben sich durchgesetzt und da gibt es Gründe für. Willst du denn jetzt kommen? Ja, ich komme, Anita. So, so, jetzt noch weiter. Wie weit dieser Text zur Fußnote für die nächsten Gesellschaften etwas taugen wird, werden wir sehen. Doch vorerst im Moment Momentaufnahmen. Okay, machen wir mal ein bisschen von Momentaufnahmen. Das kommt jetzt noch. Da ist das das mit dem Rasen? Genau. Das, äh, mit dem äh, Sternkarten. Genau. Da äh, genau, da werde ich wahrscheinlich, ich werde vielleicht, vielleicht werde ich unter dem 19. Äh, 2016 werde ich den Cut machen. Ja. Genau, da, wo die Zettel. Man könnte ja, es auch da ne? machen, ja. Ja. Okay, ja, aber wir, wir machen, das ist jetzt abgebrochen, aber wir machen weiter daran. Ja, das ist nicht abgebrochen, ist das ist jetzt nur so unterbrochen, ne? Und das meine ich ja. Du gehst ja zum Mittagessen und äh, ich werde dann noch einmal diesen Link da ähm, wieder heile machen, also reparieren, dass er auch genau auf dieses Video ähm, Okay, dann machen wir eine kurze Aufnahme das, aus. Das, ja, ja. Und dann ja, du, geh Mittagessen, sonst gibt es Ärger in der Familie, das weiß ich, das kenne ich, das ist schrecklich, wenn das Essen kalt wird und die anderen warten, das ist dann ganz ja. ungnädig. Bis dann, guten Appetit. Okay. Tschüss. Tschüss.